जमी की बहारो सभी बनाओ सभीलपना हजूरा गै उठो म् के मारो चलो बेसहारो कसुल्तान आया कसुल्तान आया अरे कज गुला मतों का बसेरा हुआ चार सूर है मतों का बसेरा उजाला उजाला सवेरा सवेरा सवेरा सवेरा हलीमा को पहुँची खबर आमिना की अला सल्ले अला के दुरूदों की गजरे सलामों की तोहफे गुलामों सजाओ सजाओ हुजूर गए हैं गुलामों सजाओ हुजूर गए हैं गुलामों सजाओ